कुनै पनि फाइल हामीले प्राइमेरी प्रोमा हामीले भिडियो एडिटिङ कम्प्लिट गर्न बित्तिकै त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो भिडियोमा एक्सपोर्ट कसरी गर्ने के के सेटिङ्समा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ के कुन कुन फाइल साइज कहाँ लाग्छ भन्ने यसमा सिक्न गइरहेको छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा यो भिडियो लिएर राखेको छु यहाँनिर कम्प्लिटली मैले एडिटिङ गरिसकेको छु यसलाई बेसिक यहाँनिर जस्ट टेक्स्ट राखेको छु बट यदि मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला बिफोर वाच गर्नुभन्दा पहिले नै सो म यहाँनिर देखे हेर्नु सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट गर्नलाई हामीले यहाँनिर फाइलमा गएर एन्ड एक्सपोर्टमा गएर यहाँनिर देख्न सक्छ मिडियामा जान सक्छ मिडियामा कन्ट्रोल एम प्रेस डाइरेक्ट तपाईँले किबोर्डमा कन्ट्रोल एम प्रेस गर्नुभएपछि डाइरेक्ट पुग्नुहुन्छ यो सर्टकट हो तो देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पुरा हामीका एउटा पुरा विन्डो प्रिसेट ओपन भएर आएको छ मेरो यो चाहिँ डिफल्ट हो डिफल्ट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट सेटिङहरू हो यदि तपाईँलाई एमपी फोर फाइल साइज चाहिएको छ भने चाहिँ एमपी फोर फाइल साइजको फाइल साइजको लागि यो युज गरिन्छ H two H point two six four भनेर यो फर्मेट युज गरिन्छ एन्ड यदि तपाईँलाई अल्ट्रामा यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई कुनै पनि एक्सपोर्ट गर्न छ भनेपछि यसमा यो गर्न सक्नुहुन्छ ब्लु रेयर पनि युज गरिन्छ बट यसमा ब्लु रेयर गर्न बित्तिकै तपाईँको यो कलर नै चेन्ज हुन्छ पुरा ग्रेडी तपाईँको यो जुन भिडियोको कलर नै पुरा चेन्ज भएर आइदिन्छ त्यसकारण म सजेस्ट गर्छु ब्लु रेयर नयु युज नगर्नु होला धेरै हेभी फाइल हुन्छ एन्ड यो नै सेलेक्ट गर्नु यदि तपाईँलाई अल्ट्रा युज गर्नु छ भने चाहिँ यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अल्ट्रा भिडियो चाहिन्छ त्यहाँ अल्ट्रा एट केसम्म सपोर्ट गर्छ युट्युबले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्मेट सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अनि तपाईँले प्रिसेटमा जानुपर्छ प्रिसेटमा जानुभएपछि तपाईँको यहाँनिर धेरै देखाउँछ एडोबी स्टक्सहरू एन्ड तपाईँको एचडी क्वालिटीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाई क्वालिटी एचडीसम्म देखाउँछ तर यहाँनिर तपाईँ हल्का तल जानुभएपछि यहाँनिर तल हल्का यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ YouTube four K ultra HD भने यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यो दिएको छ यसमा four hundred eighty pixel and seven twenty ten eighty pixel इनोट दिएको छ यो हाई रेगुलेसन हो मैले जहिले नि एक्सपोर्ट गर्दा अल्ट्रा फोकेमै एक्सपोर्ट गर्छु एक्सपोर्ट गरेको हुन्छु मैले त्यस कारण यो सेलेक्ट गरिदिन्छु आउटपुटको नेम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले के नेम दिन सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि फाइल पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कहाँनिर लोकेसन लोकेसन राख्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर लेखिदिन्छु मुभी युट्युब लेखेको छु एन्ड तपाईँले कहाँ सेलेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँलाई विन्डोमा यहाँनिर विन्डोमा राख्नु छ भने चाहिँ मैले यहाँनिर विन्डोमा राखिदिएँ अनि यसलाई हामीले सेभ गरिदिन्छौँ फेरि यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रेगुलेसन देखाएको छ एन्ड मैले भनेको थिएँ हजुरहरूलाई यहाँनिर युज यदि तपाईँले यहाँनिर यसलाई चेक गर्नुभयो भने केही केही फाइदा हुनेवाला छैन किनभने चाहिँ अल्ट्रामा जहिले नि फुल क्वालिटी हुन्छ यदि तपाईँले यहाँनिर अल्ट्रा नराखिकन एचडी राख्नुभएको छ भने चाहिँ यसलाई युज गर्नुहोला use maximum render quality and इफेक्टमा जानुभएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लुनोम्याटिक मैले यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु एन्ड एचडिआर uh, भन्ने यसको बारेमा पनि ब्राइटनेस यिनीहरूको बारेमा पनि मैले भनिदिइसकेको छु म यहाँदेखि सुरु गर्छु भिडियो भिडियोको फाइल साइज देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यहाँनिर यो फाइल साइज वेट भनेको छ एन्ड हरिजल्ट र भल्टिकल अनि अडियोमा यहाँनिर तपाईँको यदि तपाईँले स्क्रिन रेकर्ड गर्नुहुन्छ भनेपछि एएसीमै हुन्छ हुन त धेरै जसोको एन्ड यदि एमपेज भन्ने पनि हुन्छ सलेक्ट गर्नलाई एन्ड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसअनुसार तपाईँले भिजनहरू पनि चेक सेटिङ्सहरू बदल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको बेसिक सेटिङ्स भनेको यति नै हो यदि तपाईँलाई अरू पनि सेटिङ्स गर्न छ भनेपछि मैले बताइदिइसकेको छु मेन हुन्छ कलर अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो फाइल साइज आएको छ यो फाइल साइज भनेको two hundred thirty seven MB छ यसको एमबी साइज देखिसक्नु भएको छ एन्ड यहाँनिर हाम्रो केही अप्सनहरू देखेको छ यहाँनिर क्यान्सिल एक्सपोर्ट एन्ड क्विन भनेको छ एन्ड यो क्विन अलगै नै हुन्छ हाम्रो यहाँनिर यदि क्विन तपाईँले युज गर्नुभएपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ add to Adobe media encoder queue भने यहाँनिर तपाईँका एउटा अलगै एडोबीको सफ्टवेयर आउँछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म देखाइदिन्छु एकचोटि हामीले म हजुरहरूलाई म बताइदिन्छु अहिले लास्टमा बताइदिन्छु त्यो सफ्टवेयरको बारेमा अब फाइनली हामीले अब यहाँनिर रेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ रेन्डर गर्नको लागि हामीले सिधा एक्सपोर्ट गर्ने बित्तिकै यो फाइल साइजमै आउँछ यदि तपाईँले क्विन गर्नु भएपछि क्विन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको file size already import import हुन लागेको छ यति टाइम लिन्छ भनेको छ म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु एन्ड क्यान्सल गरिदिन्छु एन्ड म मिडिया इन्काउन्टरको बारेमा बताइदिन्छु यो क्विन अप्सनको बारेमा म यसलाई कट गर्छु यदि हामीले क्विन अप्सन चुज गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो एउटा एडोबीको मिडिया इन्कोडर भन्ने सफ्टवेयर ओपन हुन जान्छ जसको इन्टरफेस यहाँनिर म देखाइदिन्छु हजुरलाई हल्का यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मिडिया इन्कोडर भन्ने यो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्स जस्तो यो सफ्टवेयर धेरै नै युजफुल छ यसको काम चाहिँ के हो भनेपछि मिडिया इन्कोडरको काम यदि तपाईँको वान जिबी फाइल साइज छ भने चाहिँ त्यसलाई घटाएर यसले पुरा त्यही फाइल फर्मेटमै तपाईँलाई two hundred three hundred four hundred something एमबीमा लिएर एक्सपोर्ट गरेर दिन्छ आई होप हजुरलाई यो भिडियोदेखि केही जानकारी हासिल गर्नुभएको होला यदि तपाईँ पनि प्राइमेरी प्रो युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईँलाई जान्नुपर्ने जानकारी हो यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक गरिदिनु मेरो भिडियोलाई एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु